Debbie And then I continue كنت مهني انيس تمشي وحدي نبدا عيت باسي في قلبي ايه ربيت الكدان كنت مهني انيس اه تمشي وحدي نبدا عيت باسي في قلبي ربيت الكدان صبرت وطان عذابي ظهري وينا من بعد فرق عيني مكتوبي وين من بعد فرق عامين يا ظهري وينا من بعد فرق عيني مكتوبي وين صبرت وطعم عذابي انا معك انتوا كندير سيدي ربي خالص تمشى وحدي نبدا عيت نقصب قلبي ربيت الكبدة كنت مهني عانس تمشى وحدي نبدا عيت نقصب قلبي وربيت الكبدة صبرت وطالع